Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы начинаем свой видеоролик с того, что мы стоим около нашей школы. Школа под номером 36. В ней учатся замечательные ученики, в ней учатся замечательные учителя. И я бы хотел сегодня поприветствовать вас в этом видеоролике. Суть видеоролика в том, что мы будем провожать и встречать 2021 а год, а встречать 2022 год. И участниками этого видеоролика будут ученики 11 А класса. Пусть Новый год море радости и счастья подарит тебе новогоднюю ночь. Пусть станет жизнь сказочной, яркой, пусть все заботы унесутся прочь. Всех с наступающим с Новым годом! Желаю счастья и здоровья и успехов во всех начинаниях. Прекрасным праздником тебе! Пусть откроются все двери, пусть сбудутся все желания и мечты, и счастье, как волшебная снежинка, падает на твои ладони и не расстанет никогда. Пусть Новый год придет новыми впечатлениями, новой жизнью и принесет с собой счастье, радость и любовь. Сбылась твоя мечта, пусть удачи и любовь будут всегда с тобою. Пусть греет любовью и, и всегда будут здоровы и родные. Поздравляю с вами Гон Кустева во всем взятии пойма удачи птиц. Счастье пусть к тебе приходит. Что цветели, а новая радость принесет. Любовь достаток и удачу, а счастье самому гости придет. Поздравляю тебя с самым волшебным, самым долгожданным, самым замечательным праздником, Новым годом. Желаю, чтобы в следующем году э, в твоей жизни было полно чудес. И в Новом году желаю, чтобы с тобой произошло, произошло э, прекрасные события. Пусть у тебя будут яркие впечатления. И пусть будет, будет в Новом году все твои мечты. Пусть уйдет все плохое с последним часом декабря, а все хорошее и чудесное настанет под утро января. Поздравляю вас многообещающим шагущим праздником с Новым годом. Э, желаю встретить его с открытым сердцем, э, с позитивом. Э, желаю исполнить всех несбыточные, даже несбыточные желания. Новый год пусть будет ярким, будет счастье и подарки, запах елок, мандаринов, пусть а, будет оливье, лосось, шам, пусть шампанское искрится, до утра совсем не спится, а потом пусть целый год вам безудержно везет. А, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все поставленные цели были достигнуты, а проблемы решены. Желаю тебе в новом году летающих понедельников, быстрых вторников, незаметных свет, праздничных сверков и искрящихся пятниц, самых славных С Новым годом поздравляем! И хотим, чтобы Дед Мороз все печали и невзгоды в царство снежное унес. Вам оставил только счастье, только радость, только смех, добро, здоровье и удачи, и все хорошее, что есть. спасите от удачи, пусть вдохновение придет, жизнь станет ярче и прекраснее на весь следующий год. С наступающим Новым Годом! Я всем желаю крепкого здоровья и удачи весь год, чтобы все абитуриенты стали студентами. Хороших воспоминаний. Счастья и море богатств. Успеха во всех начинаниях. Благополучия в жизни. Чтобы улыбка не сходила с ваших лиц. И все мы знаем, что Э, Новый год проводится в темно, э, э, холодные времена года. И из-за этого я сейчас нахожусь в Кубке. А за мной стоит 36-я школа. В этой школе учится примерно 1600 учеников. И каждый из этих учеников есть у каждого свои таланты. А Новый год является волшебным днем, в котором исполняются все их мечты. И я бы хотел вам пожелать исполнения ваших мечты, благополучия, э, побольше денег, конечно же, чтобы все ваши цели стали реальностью. И я бы хотел еще упомянуть то, что в период Нового года э, нужно верить в чудеса, собираться своими семьями, друзьями, забывать ссоры и э, желать друг другу добро, благодарить друг друга.